असलकम मेरा नाम है मोहम्मद दानिश चलाची के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग ऑनलाइन बिटकॉइन की माइनिंग कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन बिटकॉइन का मतलब ये भी है कि क्लाउड माइनिंग तो मेरे पास इस वक्त दो वेबसाइट्स हैं जो आपको लाइफ टाइम यानी कि जब तक वो साइट मौजूद है तब तक वो आपको बिटकॉइन की माइनिंग देता रहेगा आपका पीसी चाहे वो बंद भी हो जाए लेकिन वो माइनिंग होती रहती है पीछे से तो इसकी यानी कि जो रफ्तार है वो शुरू में तो स्लो होगी जब तक हम उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते तब तक वो हमारे स्पीड ही स्लो मिलेगी तो ये पहली वेबसाइट को मैं आपकी आपको विजिट करा देता हूँ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सब्सक्राइब का ये बटन है आपने इस पर आकर जस्ट सिर्फ क्लिक करना है और ये सब्सक्राइब हो जाएगा उसके बाद ये बेल आइकन पे आपने क्लिक करना है और बेल आइकन पे क्लिक हो जाएगा उसके बाद आपने ब्राउज़र पे आना है इस पर आपने लिखना है B T C pro miner dot live इसको एंटर कर देना है अगर आपको ये एड्रेस याद ना रहे तो इसका एक लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप इससे वहाँ से आसानी से विज़िट कर सकते हैं जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे ये देखें ये मेरे पास वेबसाइट शो हो रही है तो यहाँ पर ये देखें यहाँ पे इनके रेट लिखे हुए हैं और उनकी पर डे के हिसाब से आपको बिटकॉइन माइनिंग भी बता रहा है यानी कि वो कहता है कि आप हमसे ये 1.5 वर्जन लीजिए ये लिमिटेड वर्जन है यानी कि इसमें दो या तीन दिन का वर्जन होगा ज़्यादा से ज़्यादा ये कहता है हमसे बाय लीजिए सात बीटीसी खर्च कीजिए और daily two BTC per day के हिसाब से कमाइए उसका वर्जन 1.4 भी है इसमें ये कह रहा है 1.5 बीटीसी में हमसे ये सर्वर खरीदिए और आप daily point five B T C per day earn कीजिए इसके पेमेंट प्रूफ भी हैं यानी कि ये देखिए यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो इसने ये पेमेंट प्रूफ भी दिखाया हुआ है कि ये देखेंगे ट्रांजेक्शन हुई है ये तीन मिनट पहले zero point zero seven B T C transaction हुई है इस एड्रेस पे और ये देखिए तमाम एड्रेस शो हो रहे हैं ये देखिए यहाँ पे तीन तीन बी टी सी भी लोगों ने अर्न किए हैं five five B T C भी अर्न किए हैं five B T C one point nine nine B T C two के यानी के बराबर इस तरीके से आप भी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप भी इस पे यहाँ पे क्लिक कर दें तो इस पे आप बी माइनिंग करना चाहते हैं तो उसका यानी कि एड्रेस दीजिए अपना बी टी अकाउंट अकाउंट का जो एड्रेस होता है बी एड्रेस तो यहाँ पे आपने वो देना है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्लेट कॉइन का वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं जब आप वॉलेट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर ही आपको बिट का एड्रेस भी मिल जाता है उसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी अपनी चार डिजिट वाला कोड टाइप करना है और उसके बाद स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक कर देना है और आपकी बिटकॉइन की माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए है ये देखें ये आपको बता रहा है कि फोर्टी सतोशी पर मिनट यानी कि ज़ीरो इशारिया ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो छः B T C per day मतलब हर एक सेकेंड में हमें ज़ीरो इशारिया zero zero zero zero zero zero तो बी टी सी ऑन होंगे इसके हिसाब से ज़ीरो छः zero zero zero six B T C per day के हिसाब से यानी कि ये one point two eight dollar बनता है क्योंकि डॉलर का रेट गिरता रहता है चढ़ता रहता है बी टी सी में तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इनका रेट कभी ऊंचा हो जाता है कभी नीचा हो जाता है लेकिन हमने यहाँ पे बी टी सी के हिसाब से अर्न करने हैं और दूसरी वेबसाइट ये है कि आपको अभी मैं दिखा देता हूँ आपने न्यू टैब खोलना है और यहाँ पे लिखना है स्टार्ट माइनर डॉट कॉम इसका भी लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप इसे वहाँ से जाने से विजिट कर सकते हैं इसमें भी वही तरीकाकार है आपको उसी तरीके से आपको पैसे आन होंगे ये देखें यहाँ पे मुझे बता रहा है ये उसी तरह से हमें अर्न होंगे लेकिन इसमें यह है कि हमें डेली प्रॉफिट इसमें बहुत कम मिल रहा है इसमें ये आपको बता रहा है जीरो इशारे जीरो जीरो जीरो टू उसमें आपको बताता है जीरो इशारे zero zero six B T C और इसमें हमको जीरो इशारे zero zero zero two B T C per day इसकी भी पेमेंट प्रूफ आपको दिखा देता हूँ ये देखें बाईस मिनट पहले किसी ने जीरो इशारे जीरो जीरो तीन बी टी सी अर्न किए हैं एक घंटा पहले यानी कि ट्रांजेक्शन थे ये तमाम वो एड्रेसेस हैं जिन्होंने और ये वो वर्जन है इस वर्जन से उन्होंने वीडियो से ऑन किए हैं तो इसमें भी आपका तरीकाकार यही होगा कि आपने अपना बिटकॉइन का एड्रेस देना है उसके बाद डायरेक्ट स्टार माइनिंग पे ये भी आपकी लाइफ टाइम माइनिंग होती रहेगी यहाँ पे मेरे पास वर्जन शो कर रहा है वन पॉइंट ज़ीरो फ्री के लिए यहाँ पे भी इनके वर्जन हैं one point one version one point two one point three one point four और वन पॉइंट वन में हमें बता रहा है कि अगर हम लोग तो शो नहीं हो रहा इनके एफिलिएट करें तो हमें यहाँ पर डेली के ज़ीरो इशारे zero zero one four per day के हिसाब से अर्न होंगे और वन पॉइंट टू वर्जन लेते हैं तो ज़ीरो इशारा ज़ीरो एक dollar per month per day sorry और वर्जन वन पॉइंट थ्री लेते हैं तो इसी तरीके से तमाम वर्जन आपको शो हो रहे हैं और हम ये तमाम वर्जन से यानी कि बाय कर सकते हैं जो इनका रेट है उसके हिसाब से हम बीटीसी अर्न कर सकते हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये दो बेस्ट वेबसाइट मैंने आपको बताई हैं जो कि क्लाउड माइनिंग के हिसाब से बहुत बेस्ट है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी लाइफ टाइम अर्निंग भी होती रहती है आप इसे जब चाहें चेक कर सकते हैं अभी मैं आपको अपना एग्जाम्पल दिखा ही देता हूँ ये देखिए मैंने ये कल से लगाया हुआ है तो मुझे इन्होंने ये देखा है जीरो इशारिया zero zero zero four P T C earn करके दे दिए हैं ये देखिए हर मैं दो तीन स्टेट में point zero zero zero zero zero zero zero zero two bitcoin earn कर रहा हूँ यहाँ पे मैं विदड्रॉल भी कर सकता हूँ यानी कि विदड्रॉल पे क्लिक करूँ और यहाँ पे वो बी टी मैंने जो अर्न किया है वो कंफर्म कर दूँ तो मुझे वो बिटकॉइन मेरे वॉलेट में चले जाएंगे लेकिन इसने कहा हुआ है कि मिनिमम आप ज़ीरो इशारे zero zero five B T ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मतलब आप उन्नीस सौ रुपये पाकिस्तानी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मतलब उन्नीस डॉलर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉच अल्लाह हाफिज़